ben Cenk'er Sezer. Evet, yeni girişimize merhaba deyin. Bu bizim yeni girişimiz. Eski girişimi Cemre... O... Benim bir arkadaş YouTuber'ım var. Hı? Cem... Writer Chan... Writer Chan girişini bana sattı. Tam tamına sıfır liraya sattı. Yani şu... Artık girişimiz... Bak, merhaba. Ben Cenker Sezer girişi mizi tanıtıyorum. Evet. Bu arada şöyle de girebilirim. Merhaba. Ya da şöyle de girebilirim. Merhaba ben Pong Cenker. Bana isterseniz Pong Guy diyebilirsiniz. Evet bugün yine ben ve arkadaşlarımla beraberim. Evet bizim yine arkadaşlarımız çoğaldı ama şey kendimizi aldık sonunda. Seni çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım. Nisa I love you. Zehra I love you. Um, Eda I love you. Süheyda I love you. Ayça Orman I love you. Arda I love you. Clash Royale, Clash Royale. Boom, pipi pum pum pum pipi pum pum pum pipi pum. Hmm. Ben şöyle bir şey diyecektim de bu biraz kötü olacak. Ama size gerçeği söyleme vakti geldi. Ciddi olalım. Ciddi olmaya hazırım. Evet, düşündüm ki bu karar iyi olacaktı. Oyun kan oyun videoları çekmeyi bırakıyorum. <laughs> ne diyorum ben ya? bu bir bu bir bu bir bu çok kötü. Bu kadar bu kadar komik olacağımı düşündünüz mü? Tabii ki de kan, vi, oyun videoları çekmeyi bırakmıyorum. Kesinlikle oyun videoları veya farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Tıpkı sizin, tıpkı diğer YouTuber'lar gibi. İsterseniz tost da çizebilirim. Tost çizmek isterim ama kağıdım yok. Ve bugün karnemi aldım. Takdir belgesi. Evet. Oh. Oh. Evet arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Karnemi al, karnemizi aldık. Yani yine okullar açılır değil mi? Seni çok seviyorum Tora. Tekrardan Clash Royale indirirsem seni için çekebilirim. Sana teşekkürlerimi yolluyorum. Bağırmama gerek yoktu ama o kadar önemli değil. Neyse siz seviyorum. Ben ve arkadaşlar biraz kısa oldu ama sizleri çok seviyorum. Ve Furkan Bubble Fleet'te bolcan sana. Hepinizi seviyorum sallayıp da bay bay demek isterdim ama girişimi ve bitirişimi Writer Chan'a sattım.